Thank you. 有人。 Bye. <laughs> 还跟个狗狗似的在那喘，还生气了。 건바를 사기 건바를 사기 건바를 건바를 건바를 건바를 건바를 사기